Feche os seus olhos. Comece a respirar profundamente, gentilmente, respirações esféricas. inspiração se unindo à expiração sem intervalos. A cada inspiração, você sente o amor do seu coração se expandindo mais e mais. Inspira e expira e expande. A cada expiração, este amor perpassa suas células, te abraçando. movendo gentilmente. Você está aí apenas respirando no seu coração. No amor que existe nele. tanto amor dentro de você. Este amor que te abraça e que te acalenta. Apenas respire. neste amor. E você sente este amor em lindos braços. E é assim, aconchegado neste braço, você se percebe no colo da Mãe Divina. qualquer seja o nome que você dê a essa energia. divina te acolhe, te abraça. O amor que você é se mesclando neste amor de Mãe Universal. Ela toca os seus cabelos. acaricia seu rosto. Te canta lindas canções de amor. Você aí. Filho tão amado deste coração universal. Você respira. Seus olhos nos olhos da mãe. Seu sorriso no sorriso da mãe. este amor de mãe te nutrindo. Te acalmando. E este amor fluindo dos olhos dela, entrando nos seus olhos. Te relembra, você nunca está sozinho. Estou aqui. De mim qual criança você se aninha ainda mais profundamente nesses braços. A Mãe Divina te aconchega. Alivia o seu cansaço. limpa suas feridas. Sopra em seu coração tanto amor. O seu amor se expandindo e se mesclando no amor da mãe. neste momento ela te fala. Você apenas se abre ao que esta mãe tem para te dizer. você mantém a intenção de se relembrar exatamente do que ela te diz. Em profundo amor, ela sopra agora no seu terceiro olho entre as suas sobrancelhas. E a memória dessa filiação divina pulsa. e corre para suas células. Você relembra neste momento exatamente quem você é. trazendo para o momento presente. A mensagem que você recebeu. E sentindo ainda os braços da mãe como braços do seu próprio amor no seu coração. Você retorna Abre seus olhos. Se coloca aqui.